前面我们提到了思思的奶奶，因为心脏房颤的原因，导致血栓的脱落，梗阻到了颅内一个非常重要的动脉基底动脉，产生了急性的脑梗塞的发作，幸而很快速的送到了医院，进行了溶栓和取栓的治疗，才得以缓慢的康复。那么溶栓取栓是怎样的一种治疗呢？我们在脑梗的急性期有哪些急性的血管再通治疗可以采取呢？ 对于思思奶奶这样急性的大动脉闭塞导致的脑梗来说，能够早期快速的开通这个闭塞的血管来说是非常重要的。急性再通的一个治疗方式呢，主要包括两种，一个是静脉的溶栓，一个是动脉的取栓。静脉溶栓呢，就是从静脉去输注溶开血栓的药物，譬如说有尿激酶、阿替普酶等等。越早去使用静脉溶栓的药物，是效果越好的。 譬如说阿替普酶，阿替普酶如果在发病三个小时内使用，就比在四点五个小时内使用效果更好。那么通常情况下，超过四点五个小时，我们是不推荐使用阿替普酶这样一种溶栓的药物。虽然现在认为静脉溶栓是急性脑梗死有效的治疗方式之一，也广泛被临床所运用，但是并不是静脉溶栓就有利无害了。譬如说。 接受阿替普酶治疗的患者当中，每一百名患者大概有三十二名患者可以明确的获益，但是也有三名患者可能会经历临床病情的一个恶化，其中有一名患者甚至会产生严重的残疾甚至死亡。了解更多医学科普知识，请您关注我。